qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. qué lindo, qué lindo es el Señor. igual iguala su belleza, igual iguala su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. igual la su belleza, igual iguala su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. Mira qué lindo, qué lindo es el Señor. qué lindo, qué lindo es el Señor. Dar igual a su belleza, tan igual a su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Dar igual a su belleza, dar igual a su amor, porque todo lo que hace, lo hace con amor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. No puede estar triste un corazón que alaba a Dios. por estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No por estar triste un corazón que alaba a Dios. Por eso yo canto y alabo a mi Cristo. No por estar triste un corazón que alaba a Dios. Yo quiero andar con Cristo. Yo quiero andar con yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él. Él es mi fiel amigo yo le sigo a Él. Él es mi fiel amigo yo le sigo a Él. Yo quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él quiero andar con Cristo, yo quiero andar con Él. Él es mi fiel amigo y yo le sigo a Él. Él es mi fiel amigo. Yo quiero andar con Cristo quiero andar con él. Él es mi fiel amigo, y yo le sigo a él. Él es mi fiel amigo, y yo le sigo a él. Líbrate de la ira que vendrá, que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá, que vendrá. Dios está llamando a hombres y mujeres y todo el que creyere la salvación tendrá. Dios está llamando a hombres y mujeres la salvación tendrá. Líbrate de la ira que vendrá, que vendrá. Líbrate de la ira que vendrá, que vendrá. Dios está llamando llamando a hombres y mujeres y todo el que creyere la salvación tendrá. Dios está llamando a hombres y mujeres y todo el que creyere la salvación tendrá. Dios está llamando a hombres y mujeres y todo el que creyere la salvación tendrá. Dios está llamando hombres y mujeres y todo el que creyere la salvación tendrá. Los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová los que esperan, los que esperan en Jehová, los que esperan, los que esperan en Jehová. Nuevas fuerzas tendrán, nuevas fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán los que esperan, los que esperan en Jehová. Correrán se cansará, caminará y no se fatigará como las águilas, como las águilas, sus alas levantará como las águilas, como las águilas, sus alas levantará. Levantarán Una cosa ser que habiendo sido ciego, ahora ya veo la luz de mi Jesús. Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora ya veo Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe yo vine al Salvador. Y los fariseos decían sin cesar, ese hombre es pecador, ese hombre es pecador. Y los fariseos Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me salvó. Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé, que Él me salvó. Lo único que sé, que Él me salvó. Vamos todos a alabar a Jehová, su nombre gloria todos alabar a Jehová, a su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Vamos todos a alabar a Jehová su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, y a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria.